Pescador, soy Javi Kohler de Zona Pesca, estamos en Rosario con Lucas Santangelo. Bueno, coméntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a pescar? Vamos a pescar dorados, doradillos en realidad, estamos en una zona del delta frente a la costa rosarina. Esto es conocido como la Laguna Grande, tiene un montón de afluentes y frentes, muchos arroyos, mucho delta y bueno, mucha actividad, mucha comida, así que el doradito está muy activo. Bueno, vamos a hacer unas imágenes a pescar dorados con señuelos. Bueno, bueno más. Hermoso. Bien, Javi. Un doradito más. Aguas claras. Vamos, Santi. Falta el tuyo. 건데 석판 tire, tire. Santo, muy bien. espectacular, ahí estamos. Ahora sí, uno más. Vamos, Santi. dale, dale, meta, meta, meta.